este relógio. Eu uso ele quando estou sem a minha fórmula de teletransporte. Eu já bebi a fórmula, assim que não preciso do relógio. já aprendi